નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલ વિટી ખેડૂત મિત્રોને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો તો ખેડૂત મિત્રો આજના આ વિડીયોમાં આપણે કપાસ બજાર ભાવની વાત કરવાના છીએ તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો આપણે પહેલાં થોડી ચર્ચા કરી લઈએ અત્યારે કપાસના ભાવમાં થોડી મંદી ચાલી રહી છે અત્યારે કપાસના ભાવ ઊંચામાં ઊંચા સત્તરસો એંસી સુધીના બોલાઈ રહ્યા છે એટલે અને આવનારા સમયમાં ઉત્તરાયણ સુધી કપાસના ભાવ આવા જ રહે તેવી શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે તો ચાલો જાણી લઈએ આજના બજાર ભાવ રાજકોટ પંદરસો ચાલીસથી સત્તરસો છ્યાલી અમરેલી અગિયારસોથી સત્તરસો પાંત્રીસ સાવરકુંડલા ત્રણ હજારથી સત્તરસો સત્યાવીસ જસદણ એક હજારથી સત્તરસો ને દસ રૂપિયા બોટાદ એક હજાર પચાસથી સત્તરસો પચાસ મહુવા આઠસોથી સોળસો ચન્નું ગોંડલ એક હજાર એકથી સત્તરસો છવ્વીસ કાલાવાડ એક હજારથી સત્તરસો ને છપ્પન રૂપિયા જામજોધપુર પંદરસોથી સત્તરસો દસ ભાવનગર પંદરસો પાંત્રીસથી સોળસો બ્યાસી જામનગર આઠસો પચાસથી સત્તરસો પિસ્તાલીસ બાબરા પંદરસો સિત્તેરથી સત્તરસો ને પાંત્રીસ રૂપિયા જેતપુર પંદરસો એકાવનથી સત્તરસો પાંત્રીસ વાંકાનેર નવસો વીસથી સત્તરસો સત્તર મોરબી બારસો એકથી સત્તરસો સત્તર હળવદ તેરસો એકાવનથી સત્તરસો ને છ રૂપિયા બગસરા અગિયારસોથી સત્તરસો ત્રેસઠ જુનાગઢ ચૌદસોથી સોળસો અડસઠ ઉપલેટા એક હજાર પચાસથી સત્તરસો વીસ માણાવદર અગિયારસો એંશીથી સત્તરસો બાવન રૂપિયા ધોરાજી અગિયારસો સન્નુસથી સત્તરસો છવ્વીસ વિછ્યા તેરસો પચાસથી સત્તરસો ભેંસાળ બારસોથી સત્તરસો ત્રીસ લાલપુર તેરસો પચાસથી સત્તરસો છવ્વીસ રૂપિયા ઊનમાં સાતસોથી સત્તરસો સાત સિંહોરી ચૌદસો પાસઠથી સોળસો સાઠ લાખાણી પંદરસો એકસઠથી સોળસો તેતાલીસ ડીસા પંદરસો બાવીસથી પંદરસો તેવીસ રૂપિયા ગઢડા બારસો એકાવનથી સત્તરસો તેર ઢસા બારસો પચાસથી સત્તરસો ચાર કપડવંશ પંદરસોથી પંદરસો પંચાવન ધંધુકા અગિયારસો પચાસથી સત્તરસો છવ્વીસ રૂપિયા ત્રોલ તેરસો એંશીથી સત્તરસો પાંચ પાલીતાણા અગિયારસોથી સોળસો એંશી હરી ચૌદસોથી સોળસો ત્રેસઠ ધનસુરા પંદરસો પચાસથી પંદરસો ને સડસઠ રૂપિયા હિંમતનગર ચૌદસો એકાવનથી સોળસો ઓગણસાઠ માણસા એક હજાર પચાસથી સત્તરસો એકવીસ કડી ચૌદસો એકથી સત્તરસો અઠ્યાવીસ પાટણ તેરસો પચાસથી સત્તરસો થરા પંદરસો દસથી સોળસો ને સાઠ રૂપિયા વિરમગામ ચૌદસો પચાસથી સોળસો એકાણું જાદર બારસોથી સોળસો ચોટીલા એક હજારથી સત્તરસો પચીસ પેઢી ચારસો પચાસથી સોળસો ને દસ રૂપિયા ધન્યવાદ જો તમને આવા વિડીયો જોવા ગમતા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો જેથી તમને દરરોજ બજાર ભાવની અપડેટ મળતી રહે